tago dec de la parta tro di in Amsterdamo. Bonvenon, cae estas bella vespero. Odio. En Amsterdamo orienta autunas sed uh, do mi clopodas trovi la gioian parton della vivo a parte chi am la vivo io mette batas vin che ti occasi sal mi la sta tempe sed do mi profitas la occasion eh, cun mediti cun vi por trovi ion chiu valoras la penon por taure eh, promeni sur citiu tero do mi lasas vin alla medito, estu sanai, estu fortai, estu esperplenai. Saluto nel Amsterdamo. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Mi volas legi kun vi ci sabate letteron mallongan de Zamenhof al Marie Hankel, qui un uh, eh, mi devas confessi mine conas, sed shainas che Zamenhof eh, sendis multain in letteron al citiu signorino, cae tio esos uno la nepresitai letteroi, gis nun nepresitai letteroi, el pagio quincent sestexes, rande della fino Zamenhof sendas la sequa in al Marie Hankel Cara signorino mi persone nenion havas contra la usado de voci en la senso chi un vi montris sed mi dubas ciu la esperantisto e gin volonte exceptos, char tio estas esprimo germana au plivere hebrea biblia quiu por alia pop aliai popoloi eble estos comprenebla au et stranga. En o ocaso la autoroi povas provi. En miai vercoi mi usas quelc foie voci al Dio. Do, bedaurinde nine havas la demandon de signorino Marie Hankel, sed eh, tiu mm, ci demando certa esis tre trafa, char oni povas compreni ella respondo de Zamenhof che ni diru la grundo de la uso de la radicoi en esperanto nestas tiel clara quel foie. Char, cion signifas esti internazia? Do, se la uso de voci similas nur, ni diru alla germana uso cae hebrea biblia uso, eble tion est a suffice por accepti gin in, esperan in la esperanta uso, cae do, osamno diras do, autoroi povas provi cae ni vidu se tio compreneble povas esti problema kai mi pensas che tio estas ancora problema mult foie char homoi et cleruloi en esperantuio ne usas corpuso in textaro in por testi la uson de dubai formoi sed uh, blinde fidas ie piv kiu estas tre franceca kel foje ecce gin estas oficiale lau jure almeno kai do estas multa i problemo e kiam oni devas usi la lingvon je alta livelo kai do kion fari minestia sed ni devas agnoski tion kai concedi che esperanto ne povas esti vere facila lingvo kiam oni vidas che la uso estas tiel nestabila en la altai caso in la ciutagajoi sed tio esas giusto la problema multai signifo campoi ne estas eh, pratiche usatai kai do pro tio estas multai discuto e cha la discuto estas nur teoriai por eh, comprenigi min eh, tre clare. En esperantuio, ne en la mondo, ne existas hospitaloi kiwi parolas esperanton. Au mal au curatseioi, cae protio ni discutas ciù pli bonas diri espera, eh, in esperanto hospitalo au malsanulaio au curaceio au kion ain char ne existas la reala reala vivo de curacisto e qui curas en tiui locoi normalain in homo in ciutage to tio esas exemplo qui mi diras che tiu signifo campo ne esas rea en reala uso Bone, mi esperas che vi povas cun mediti pre kai comprenigi al homoi che ci schiam la uso ne de estas disvastigita en multa e normale campo de la vivo mia lingua ancora estos nestabila la la uso kai sen fine discuto i occupo spasie multa in homon dankon provi gis morgo, kai kiel ciam antauen sen fine